किधर है जायरो किधर है जायरो सिटी बच्चा जायरो रे जायरो रे जायरो और म्यूजिक बंद करते हैं यहाँ पे और और ठीक आगे क्या होगा एक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये तो ये ये गाय को मुझे पता नहीं बट ये छोटा सा करके मैं रख रहा हूँ यहाँ पे और हम मैप को यहीं पे रखेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे ओके इंद्रिय सब कुछ सेट है एक minute checking last checking last checking last checking अच्छा धावने का विषय धावने का विषय ये धावने का कंट्रोल है भाई ये ओके यार ये धावने का कंट्रोल है यस चलो धावने का कंट्रोल भी आ गया सकते तुम क्राम कर लो हम खेलते क्राम अच्छे से करना ओके बच्चा बच्चा क्राम और 90 एक्सट्रीम मतलब 90 एफपीएस का 90 एफपीएस इमन तूने कितना रखा है 90 एफपीएस किधर दिखा अरे एफपीएस है ना बच्चा तेरा नहीं बढ़ेगा बच्चे तेरा 60 पे ही रहेगा तेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है ये क्या मेरे को पे यार उसी तेरा हां तेरा ले रहा हूं नहीं बेचने का हमको तो कब लेगा वो मैं मजाक कर रहा हूं मेरे पास नहीं है <laughs> अभी तुम्हारा भाई तुमको दिखाएगा 3x की ताकत क्या होती है आ जा